اوكي السلام عليكم أمم، ورحمه الله تعالى وبركاته معكم على واليوم نجيب لكم فيديو جديد واليوم نجيب لكم تسميع لقطات للقطات فول كايز سواء اوصل لل round الاخير آه، لقطات منوعه سواء خسرت او فزت فقبل يبدا المقطع لا تنسوا زر like واشتراك في القناه وتفعيل زر التعليقات يلا خليكم المقطع Woo!